भाई भाई भाई भाई आराम से रिवाइव इधर आराम से रिवाइव ले लो भाई जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी चलो कूद ले पीछे पीछे भाई डबल डिस्प्ले डबल किल अकेला बंदा बचा आराम से కావాలి కావాలి నాకు